Goeiedag, is Maritjie de Tooi wat praat. Um, ons het nou tot so ver gekom, Rita het ook met julle gepraat van as julle gezond is, dan staan die bose op en ons moet geestelike oorlogvoering doen rondom dit. Ons kan geestelike oorlogvoering voer, slechts as ons weet wie is ons en in wie staan ons en wie is ons oorwinning. En om dit te kan doen, moet ons een verhouding met God hee. Om dit te kan doen, moet ons weet, Jesus Christus is die lam wat vir ons geslag is en in hom staan ons oorwinning. Want Dis so maklik vir 'n leuen om in te kom. En en onthou net, die bose kan nie jou gedagtes lees nie, maar hy kan goed in jou kop influister. So jy moet weet wie jy in God is sodat jy dit kan aanspreek. Ek het so rukkie terug toe wil ek so graag net meer weet wie's ek in God en ek vra vir die Here, Here, openbaar Uself aan my dat ek U beter kan leer ken en so getrou soos God is, het hy dit gedoen. En hy het begin om sy name aan my te openbaar. En deur sy name het ek besef al daai kwaliteite wat God se naam is, dit is in my en jou. En jy kan daarop staan, maar jy kan slegs daarop staan as jy hom ken. En um, om te weet wie dit is wat in jou is, het jy tyd met hom nodig. En ek wil graag vandag die gebed van Paulus in Efesiërs 1, wil ek graag vandag vir jou bid en dan bid ek dit terselfde tyd vir myself ook. En ek wil vir jou vra, oral waar al staan jylle, vervang het met jou naam, vervang dit met jou en maak dit 'n persoonlike gebed, so dat jy God kan leer ken wie hy is, dat jy kan weet wie jy is en hoe krachtig jy binnen in God is. As ons na die gebed kyk Efesiërs 1 vanaf vers 16, ek gaan vanaf vers 17 begin. Here, ek bid tot God U, wat die Vader van Jesus Christus is, wat al die eer toe kom deur U Gees dat U vir ons wysheid sal gee, dat God vir jou wysheid sal gee, dat hy homself aan my sal openbaar laat ek hom regtig kan leer ken vir wie U is, Here. Open my geestesoë sodat ek kan sien hoe wonderlik die erfgenaam is. Ek die erfgenaam wat U my gemaak het. Hoe wonderlik my roeping is wat U vir my gee, Here. Open my geestesoë sodat ek die krag kan sien wat binne in my is. Here Jesus Christus, die krag wat U opgewek het, die krag van die Heilige Gees. Open my geestesoë sodat ek kan saam met U wees, Here Jesus, sodat ek kan sien wie ek is saam met U wat aan die regterhand van God die Vader sit wat alles onder u voete het. Elke principality, mag, krag, alles is onder u voete en ek is saam onder u voete. En ek, Here, is saam by u. Ek heers saam met u. Ja, Here, u lig my op. Ek wil sommer vandag vir u kom dankie sê. Ek het gesê, Here, ek is by u voete, maar dankie dat ek kan af lê by u voete, maar dat u hand vir my gee en vir my oprig sodat ek saam met u kan heers. Maar Here, ek wil u leer ken, sodat ek in die waarheid kan staan dat die waarheid my denke sal vernuwe, my emosies sal vernuwe, my sal vernuwe, slegs in die waarheid omdat ek U ken. Dankie Jesus dat U dit vir my moontlik gemaak het, want U het verzoening gebring tussen my en Vader. Dankie Vader dat U om my oneindig gelief het. En dankie Heilige Gees dat U my helper en my waarheid is. Dankie God drie eenheid.